Мене звати Прокопенко Валерія. Мені 11 років. Я живу в селищі Ягідному. Це мій будинок та моєї родини. Е, в ньому проживав мій дідусь, моя бабуся, мій брат, моя мама, мій татко. Та іноді приїжджали дядя мій та моя тітка. Мій дідусь будував цей будинок 25 років. Тут стояло в нас зерно. Мішки з зерном були а тут був наш погреб, де була їжа. Вся їжа, яку, яка була в нашому будинку, з'їли росіяни. «5 березня це селище звели в підвал школи. Це перший раз після полону я йду в цей підвал. Нас звільнили Збройні Сили України. Ось у цьому підвалі я пробула три тижні. Тут показано моя найкраща подруга. Мене тут не видно, бо я сиділа з цього боку. Ось можна побачити ці фотки, де було мені. Зараз я вам покажу, де я сиділа. це, напевно, я як напевно пам'ятаю, це хто помер, а оце кого розстріляли. Так, це кого розстріляли, а це хто помер. А ось тут люди вели календар та писали. Ось тут вони теж малювали, малювали. Їжі не хватало. Давали іноді нам з братом один черпачок ман... манної каші на завтра, бо нам ну, не вистачало всім дітям манки на весь підвал. Я давала свою порцію вже ну, і мамі давала, і дідусю, що залишалось, то ми хотіли ну, віддати, але ну, було дуже мало. Ось на цьому місці я написала в Україну та малювала. Він має тиждень. З цього дня на вони е, російські військові виїхали з села, а ось цього приїхали наші військові українські. Тут дідусь рахував, скільки померло. Тоді я чомусь ну, навіть не підозрювала, що можуть російські військові зробити за це. Ну, мама, тут ми вішали сумки, щоб під Прикрити це їм. Е, ну, я не боялася його писати. Я просто писала, навіть співала іноді, ну тихо. А зараз я хочу заспівати дуже голосно пісню, яку я хочу. Зупиніть війну. Милі та добрі дорослі, зупиніть війну, а я кольоровими фарбами для вас прикрашу весну сонечко, що в небі буде сміятись, і більше не буду плакати, і більше не буду боятись.